снизу, там, то, что делали. Давай, давай, давай. Оп. Да, быстрее. Все руки подними, вот подними ручки немножко. Оп, оп, оп, плечи. Ба, ба, ба, ба, ба. Вот. Не ногой. И дерни плечами. Успех. Смотри, расстояние есть. Ты видишь, какое движение делаю. Ты первично здесь должна именно так, оп, плечами. Вот задним плечом. Развернуть, как, да, как на перину упасть. Как в воду падаешь, да. Ноги, нога сама за тобой. Даже если ты подпрыгиваешь, посмотри. Оп, нога сама чуть уйдет под тебя. Разворачивайся. Да. ну прям вот назад прогибайся. Иди сюда. Прям вот, да, Сонька, вот, вот плечиками прям, оп. О, вот этим плечом, задним, да. Подняла кулак, оп, право. Ты, ты опять, ты потянулась, вместо того, чтобы отклониться. Знаешь, Падай. Без замаха. Сразу раз плечами назад, влево. Плечи опусти. Во! Это встречный удар. Ты на носках должна быть. Первый удар первично уходишь. Уходишь уже. Бах, упала. Именно уйти и ударить. Вот так прям кулачок. Давай, Фрэнс. О-хо-хо. Рвани плечами прям. Прям вот прогнись надо. Во! Вот прогибайся, а, еще раз, медленно, прогибайся. Во! Вот, вот, вот, да, вот это, вот ты прям прогнулась назад. И ударила. Еще раз. Влево. Влево. Да. Вот, вот. Оп, ты когда прогнулся, ты все равно на пятке остаешься, видишь? И отсюда пошла уже, бам, туда. Либо продолжила движение. Влево. Резче, речь, дальше. Оп, Быстрее. Ну, ты же видишь, какой удар. что опять напряглась? Плечи опусти. Да, вот среагировать плечами. Ты видишь, какой удар. Видишь. Не надо придумывать, э, не надо за меня думать. Хорошо? Ты видишь удар, давай. Во! А продолжи движение дальше, не останься. Да. Во! Оп, нет, рвани, рвани, рвани. Оп, упасть туда. Да. Да, и второй удар сбоку. Плечи, плечи опусти, опусти плечи, опусти. Оп, да. Да, влево. Плечи опусти, прошу тебя. Вот, вот, вот, вот здесь, вот здесь. Оп, прям назад, проклони бойся. Ах, опять, встряхнись. А теперь сделай мне вот это движение, атака, вызов. То есть та, та, сюда. Попробовал. Левый. Подпрыгнул, левый раз, левый вперед. Атака, вызов, раз. Прогнуться. Удар сам пойдет просто. Вот ты прям вперед, нагло, без вращения. Смотри. Та, та. Прям подпрыгивай и прогибайся назад. Прыгай, прыгай дальше. Да, да, да, только голова прямо должна быть. Так, так сюда. Вот он. Вот здесь. Поднять его. В голову, в голову, в голову, в голову, еще раз. Подними руку выше. О, так, мягкий. О, плечки весь. Не попадаешь. Во, попало, потому что смотришь, голова прямо, пожалуйста. Оп. Молодец. Мягче, мягче, резче, резче, резче, быстрее, раз резко. Прям прогни сразу, прыгай, не задумывайся, все, не парься, а противник. Во, во, во, во, еще разик. Правую ногу подобрать мягче, вперед-назад, вперед, а мягче ножки. Э, жесткие ноги сейчас не надо делать. Оп. Пойдет. Вот этот отклон, поняла? Сонь. Не, вот влево делаешь, не, не бить. Да, и задний прям, ты, ну в тебя кулак летит. Э, мне левый в голову дай. Еще раз. Бах. И, естественно, конечно же, на, и, когда кулак пошел, ты уже не успеешь. Это, конечно, ты вот здесь, ты дальняя дистанция, когда пойдет в тебя движение, все, ты реагируешь на это движение. Конечно, на летящий кулак это фактически, ну, в «Матрице» был там этот самый человек, Нео звали, он там от пули уворачивается. Кстати, подобным образом, такой, опа, бэш, где-то там, там, и к тому же ножки должны работать. Если ну, пятки опущены, Тут тяжело это сделать, не успеет. Вот они, либо ходят, либо ты вот, оп, рванула. Именно вот как прогнулась, вот прям назад, на перину падаешь. Молодец.